Assalamualaikum, apa khabar semua? Ya, saya harap semua sihat. Okey, hari ni saya nak buat segmen slot yang ketiga. Seg slot ketiga, segmen yang ketiga. Apa komen? Ya, saya buat. First, terima kasih kepada siapa yang komen dalam video Yasin, yang video yang tiga lagi. Oh, dengan cara orang. Tak apalah. Okey, so kita terus pergi ke soalan-soalan dia. Soalan pertama daripada ni, La Hola Ola. Bang, sorry nak tanya, kenapa dia cakap too small tak boleh nak public okey ini yang selalu jadi apabila kalau kita letak radius kita tu kecil sangat yasin kalau selalunya kalau time yasin buat fbs yang targeted location yang kita ada letak uh, location contoh tadi ke selalunya akan kena masalah ni sebab yasin tadi ke yasin tak mau nak target 10 miles kau boleh sini nak 5 miles tapi kadang-kadang kalau 5 miles dalam location tu tak ada orang Facebook akan cakap benda ni tak cukup dia tak cukup data mungkin sebab Ah, kita dah terlalu targeted contoh kita letak woman contohnya kawasan tu ada 10000 orang contoh tapi kita bila kita letak woman saja terus jadi 5000 lepas tu kita letak pula umur 28 sampai 38 terus jadi 2000 setengah something so benda ni dah Facebook macam ni kecil sangat ni tak balik ha, so dia akan beritahu tu dan rasanya kalau dulu tak boleh run kalau kecil sangat sekarang Yasin tak sure sebab sekarang Yasin dah buat minimum 5 mal so, so disini letak lelaki perempuan so bila letak lelaki perempuan dia dah tak jadi small sangat tapi bila kita pilih satu jantina dan kita pilih satu umur akan small lah uh, tu tak masuk lagi pasal detail targeting so semoga menjawab persoalan lah hola hola ok so kita scroll lagi tapi soalan yang kedua kepada Encik Ahmad Fairuz nak tanya kalau daily budget tu dia auto tolak RM3 setiap hari ke atau dia akan dah target tiga hari untuk untuk tiga ringgit je sekali tolak Okay, basically beza daily budget kalau hangpa boleh tengok video si yang saya dah cerita kot beza do ni kalau, tak ada hangpa boleh scroll lah hangpa check okey beza daily budget dengan lifetime budget adalah daily budget kita set tiga ringgit setiap hari dia akan tolak tiga ringgit selagi hang tak off tak tekan radio button tu hang off ataupun hang tak end kan hang letak tarikh end ha, tu daily budget kalau lifetime hang dah letak tarikh dia start Isnin akan habis Isnin minggu depan ha, macam tu so dia akan letak ah, kalau kita tak RM35 lifetime so RM5 setiap hari akan tolak RM5 RM5 RM5 so kita kena buat, kita kena kira sendirilah kita kena calculate berapa aku nak habiskan dalam satu kempen ni aku ada RM100 aku nak spend RM100 dalam satu kempen ha. kita boleh buat lah run lah berapa hari semua tu Okay, semoga menjawab persoalan daripada Encik Ahmad Faiz Rul. Faiz Rul. Okay soalan ketiga dan soalan terakhir kepada Ram Ramadan Suryaman Suryaman salam nak tanya boleh ke buat IBS kalau friend Facebook ads 2k je maaflah saya memang zero knowledge pasal Facebook ads okey ya saya rasa dia terconfuse dengan Facebook personal dengan Facebook page okey untuk run Facebook ads kita memerlukan Facebook page Facebook page yang boleh tengok lain sini tak contoh lagi ya <laughs> tapi Facebook page tu adalah tempat orang like dan follow hang secara publicly. Kita tak boleh dia dia basically bila kita buat page kita nak orang kenal kita, orang nak kenal produk kita, orang nak kenal servis kita. Ha, so itu beza page lah kalau friends ha, siapa yang kawan saja boleh nampak post kita. Tu friends dia lebih kepada uh, macam mana dia free bukan free dia friend dia macam organik punya style tapi sekarang ada je yang page friend dia boleh convert jadi page kalau tak silap ya lah maksudnya profile frame boleh jadi page. Yasin tak pasti cara dia tapi kalau Yasin bez, better bezakan personal page dengan personal eh personal profile dengan page sebab kalau Yasin sini pun Yasin ada satu personal dan Yasin ada satu page. Ha, so kalau banyak cerita pasal Facebook eh semua dekat Yasin Amron. Tapi kalau Yasin nak cerita benda pelik-pelik eh <laughs> benda yang bukan yang selalu tipikal Yasin Amron cerita Yasin cerita kat Yasin personal personal profile lah. So mungkin nanti next time Yasin buat kot video tu. Sebab so, dah berapa minit dah uh, 4 minit so kita boleh jawab lagi soalan seterusnya kepada Aini tak pasti lelaki perempuan tak apa Cik Aini Ikwan nak tanya cik bajet ni depends on produk yang kita jual ke sebab saya pernah ambil upah ABS dia cakap RM11 tak sesuai untuk produk saya patutnya RM50 sehari hu hu hu banyak orang komen buat ni alright so sebenarnya <clears throat> faham mungkin uh, yang company yang tu dia sebab dia nak dia nak cepat result kalau banyak duit kita spend labung kat satu tempat dia akan lagi cepat so sebenarnya tak kisah ha, dari RM5 ke RM50 ke RM500 sehari even sehari pun benda tu yang membezakannya adalah result hang cepat dan lambat je sebenarnya kalau RM5 kenapa faham kalau RM5 nak expect apa takkan nak RM5 nak RM5 takkan yang gila-gila punya ni tetapi benda tu boleh jadi kalau kita jumpa audien yang betul sebab tu dia RM5 tapi kalau kita jumpa target yang betul tak ada masalah ha. so kalau RM50 dia lagi senang ok macam ni lah kalau kita bayar ke orang kata orang yang beli flyers kalau kita bagi RM5 mungkin dia bagi seorang seorang seorang as ha, slow lah dia bagi dia bagi mungkin ah, aku ada minyak model minyak motor lima 5 aku pergi kat taman A saja RM5 isi minyak motor pergi tak main dia bagi kau semua RM5 settle tapi kalau RM50 RM50 ni aku boleh pecah 2 tim 3 tim nah hampa ambil aku uh, aku ada 5 orang aku bagi seorang RM10 apa aku bagi flyers so dah ada lima taman uh, so, so, mungkin macam tu so sebab tu model ni membezanya adalah kecepatan orang orang ada flyer tu kecepatan Facebook ad dia tunjuk pada semua orang dan dia lagi ramai lah daily tu akan achieve contohnya kalau RM5 katakan RM5 dapat RM500 mungkin kalau RM50 dapat RM5,000 setiap orang satu hari ha, macam tu lah so sebenarnya bajet ni ikut masing-masing dan maksimum yang catat dalam bajet terendah adalah RM4 tiga kupang kot rasanya untuk tarikh hari ni rasanya so benda tu terpulang pada diri masing-masing nak tak bajet sikit boleh nak tak bajet tinggi tak ada masalah apapun ni sebenarnya nasihat letak dulu bajet sikit supaya kita test dulu dan apa boleh tengok video di sini saya ada ajak banyak memang mostly apa tengok live live Yasin sebelum ni pun Yasin banyak tunjuk Yasin model RM5 lah Yasin buat ads tak ada masalah boleh je dapat je close dapat je sale cuma kena faham <laughs> RM5 tu macam mana yang penat tak ha, ok semoga menjawab persoalan apa semua so dah pun dah 6 minit dah ok 7 minit dah ok semoga menjawab soalan Cik Aimi Ikuan So itu saja kot uh, dalam segmen hampa komen ni, senyawat. So kalau ada lagi video, ada lagi persoalan pernah tanya tentang Facebook Ad ataupun pasal Facebook Ad, apa boleh komen kat bawah. Dan di cerita marketing pun boleh lah apa-apa semua jenis benda-benda yang related marketing insyaAllah saya cubalah tolong. So, oh ni lama tak buat video dekat webcam. Ha, hari ni cuti kan budak tidur boleh lah. Okay, itu saja kot daripada sini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.